Ini dari toko diari Cilung. Halo, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Fitri Helen. Guys, aku seneng banget hari ini dapat paketan dari toko diari di Cilong ya, yaitu di Facebooknya Cece Lindali Dedeli. Terima kasih banyak Cece. Nah, apa aja sih si paketannya? Yuk kita unboxing bareng-bareng guys. Jadi ceritanya gini guys, dua tahun yang lalu aku kan jaga kakek di daerah Cilong. Jadi aku udah kenal banget dong siapa yang punya toko di hari ini. Lokasinya berada di sekitar Rumah Sakit Cangken Cilong guys. Kalian bisa cari toko di hari pasti banyak yang tahu ya apalagi kalau biasa nginep di sana kita jaga pasien kan kadang suka nginep di rumah sakit pokoknya tahu Cece Linda toko diari nah untuk ini aku dapat paketan bumbu-bumbu masakan aduh seneng banget dia tahu aja ya kalau konten aku kebanyakan itu tentang cooking dan kuliner jadi uh, Cece minta aku buat review seperti kalau ada kesempatan aku masak sesuai bumbu ini emang pas aku lihat ya ampun ini komplit banget guys dari bumbu rica-rica, rendang, ada bumbu opor, gado-gado, gulai semuanya pokoknya di dalamnya tuh udah komplit banget guys sudah ada bumbu rempah-rempahnya jadi nggak usah ditambahin apa-apa seperti bumbu rica-rica ada opor ada rendang itu udah ada ya ada serehnya ada bawang merah bawang putih dan bumbu rempah lainnya udah pas takarannya karena aku udah nyobain ya kemarin aku coba masak ayam bukan ayam sih ati ampela yang bumbu rica-rica itu beneran aku nggak kasih tambahan garam lagi tuh udah pas menurut lidah aku ya Pokoknya buat kalian yang ada di Taiwan atau saudaranya yang ada di Taiwan bisa order di Facebooknya Cece Linda Lide Deli. Kalian inbox aja pengen pesen apa. Di sini bukan hanya bumbu, tapi tersedia juga berbagai macam menu masakan dalam bentuk beku ya. Nanti kita bisa simpen di freezer dan nanti tinggal angetin lagi di tenko. Oke okay guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian. guys. Banyak banget ya ini bumbunya, bumbu bumbu instan. Ini bumbu instan ya. Ini ada opor, gulai, ada sambal teri, ada urap, ada gado-gado, ada bumbu rica-rica, bumbu rendang dan sambal bawang dan ini juga ada manisan mangga ya ada tempe kering tempe kering orek tri gitu kan terus ada ayam bakar nah ini bumbu opornya ini tinggal masak ya kita tinggal masak aja udah komplit kurangnya ukurannya di mangkok kecil itu ini ya di mangkok kecil tapi banyak kok lumayan ini bisa buat beberapa hari bumbu opor Nah, kita lihat lagi di sini ada bumbu gulai. yang suka bikin gado-gado males ngulek ini udah ada bumbunya ya ya udah lengkap banget ini pedasnya yang sedang ya tuh kalau suka yang pedas atau yang enggak pedas juga bisa request hmm, bisa membuat terima kasih Cece Linda ini ada ayam panggang hmm, ayam panggangnya tinggal diangetin lagi ya karena ini kan sistemnya beku